ናብ እስኩሎጂ ንምእታው ከመይ ምምዝጋብ ይከኣል? ሓደ ናብ ናይ ሶርስ መፍለይኹም ብhttp ps seattleschools org እተው ክልተ ብፀጋም ዝርከብ እስኮሎጂ ኣክሰስ ኮድስ ዝብል ክፍሊ ምረፁ ሰለስተ እቲ እስኮሎጂ ኣክሰስ ኮድ ገልቢጥኩም ለጥፍዎ ወይ ፀሓፍዎ ካብ ሓደ ንላዕሊ ተምሃራይ እንተሃልይኩም ድሓር plus add child ብምጥቃም እቶም ዝተረፉ access codes ክተእትውዎም ኢኹም ቁጥር 44 ሳይን አፕ ፎር ስኩሎጂ ኤልኤምኤስ ዝብል ቁልፊ ፅቐጡ ሓሙሽተ access code ኣእቱ እሞ ኮንቲኒዩ ዝብል ፅቐጡ ሽዱሽተ ኣብቲ ቅጥዒ ሽምኩም ዝሰርሕ ኢሜይል ኣድራሻኹም ብምምላእ ናይ ይሕለፍ ቃል ፍጠሩ ሸውዓተ register ዝብል ፅቐጡ ሓደ ተምሃራይ ጥራሕ እንተሃልዩኩም ምዝገባኹም ወዲእኹም ኣለኹም ሸሞንተ ተወሰኽቲ ተምሃሮ ናብ መፍለይኹም ንምውሳኽ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማናይ ገጽ ዝርከብ ንታሕቲ ዝርኢ ጨረር ብምምራፅ plus add child ዝብል መራኸቢ ትሽዓተ ካብ Source ዝተረኸበ access code ብምእታው use code ዝብል ቁልፊ ፅወቱ ዓሰርተ ኣብ ስያትል ናይ ህዝቢ ኣብያበ ትምህርቲ ዝተመዝገቡ ብዙሓት ተምሃሮ እንተሃልዮምኩም እዚ ከይዲ መሊስኩም ትገምዎ ብዛዕባ Schoology ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ www ሲያትል ስኩልስ ዳት ኦአርጂ ስላሽ ስኮሎጂ ተመልከቱ። ሕቶታት እንተሃልዩኩም ወይ ሓገዝ እንተደሊኹም ናብ ሶርስ ሶፖርት ኣት ሲያትል ስኩልስ ዳት ኦአርጂ ኢሜይል ግበሩ።